お話しします。ワクチン接種がやっと軌道に乗りましたね。地域によっては予約を取るだけで大混乱だったところもありました。これから一般向けの接種も始まりますが、注射は嫌いだから受けたくないな、なんて人もいるのではないでしょうか。では、なんでワクチンを全世界で接種しようという流れになっているのでしょうか。鼻水や喉の 血の塊ができやすくなったり、詰まって体が動かなくなったら困りますよね。だから、自分がコロナウイルスを移された時に体が弱りすぎないよう、ワクチン接種が注目されています。じゃあ、PCR 検査陰性だし、ワクチン接種2回もしたから、もう新型コロナウイルス感染症に移らないいいえ、移ります。 体に入った時にどうなるのかは、その人の体の働きの違いによって変わります。ワクチンというのは、ウイルスにそっくりな全く違う物質や、ウイルスを加工して悪さをする仕組みを弱めたものを使い、ウイルスにかかった時に戦い、勝つための準備をさせるものです。ですので、体を守るために、 偽物でももちろん全力で戦いますので、体がだるくなったり、熱っぽくなることもあります。そして、ワクチンを接種したからといって、体の中でウイルスが駆逐されるわけではないことを知ってください。風邪をひいた時と同じように、体に入ったウイルスは、白血球が頑張 緒に体の外に出ていきます。そして怖いことに違う顔をした同胞を います。でも、ワクチンを接種していなければ、自分も友達も家族も症状が軽くなる可能性が高くなります。ワクチン、んワクチン、うーん、ワクチン接 If you